El perreo intenso acaba de comenzar. Se me pega porque sabe que yo soy un geek. Se me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega. Se me pega porque sabe que yo soy un geek. Se, me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega. Mami, ese culo no hay que lo soporte. Me lo mueve como si fuera un deporte. Esta noche espero que te comporte. Llama a tu amiga, no creo que ella le importe. Una botella ella le subió la nota. No paro de mirar como esa chapa bota. Se pone celosa si yo me voy con otra. Dame un descanso, baby, todo toma gota. Cara de buena, pero sé que ella es mala. Me pide que se lo eche, se lo traga. Shari, tengo preparado un par de balas. Así que mami dispara botella, ella le subió la nota. No paro de mirar como esa chapa bota. Se pone celosa así, yo me voy con otra. Dame un descanso, baby, todo toma gota. Cara de buena, pero sé que ella es mala. Me pide que se lo eche, se lo traga. Shari, tengo preparado un par de balas. Así que mami, dispara. Se me pega porque sabe que yo soy un geek. Se me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega. Se me pega porque sabe que yo soy un beat. Se me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega. Ella se me pega porque me ve con la prenda puesta. Sabe que si viene aquí ya me revesa. Sube fotitos con la amiga y se besa. Delante mío porque yo le encienda. Pégate que yo tipo a tipo esto. Sé que te gusta como le meto. Los paris con el gol de aquí no No, no me digas que tú no quieres. No, si te pegamos, me otra vez. Que eso está duro, mami, eso no tiene corte. A ti te gusta como no te la es. Si tú sabes cómo es, que tenemos la con eh, eh, eh, eh, eh. me ve, ga, Ella quiere que le dé, mamá, Pero yo no quiero mal. te están luchando con el día que la tostito parte. Se me pega porque sabe que yo soy un dip. Se me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega. Se me pega porque sabe que yo soy un dip. Se me pega porque se lo hago hasta morir. Se me pega, otra copa me quiere pedir. y se me pega, ella se me pega.